するしないどうも日向太子ですトッププロ雀士の思考を聞く麻雀の匠今回のゲストは小林剛プロですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ麻雀の匠ルールはこのようになっています の3曲1本場開始です皆さん手配を開けてくださいさあドラが数奏先ほどね前回の曲では宝珠となってしまいましたが何一つ気にしていない郷さんですそうですねあんなのは <laughs> あの3品しか切る範囲ないものが切って当たっただけなんでね、えー、今回親がローンワンから打ち出しましたよ そうですね、うん、まあ、これは変則ってあの手役を狙って遅いのかそれともすごい整ってるのかわからないですが、うん、えー、まあ、様子見ながら様子見ながらですね、うん、さん今回の手はどんな風に映ってますかこれはまあ単品系にいけるかなどうかなと まあ、トン重ねたら早そうですけども、 <laughs> まあ、トン引くか数層引くかで方針がだいぶ変わりそうですね。はい、で親はロー老安数ンの手出し、うん、内側の範ですこれはね結構遅いことが多いと思いますね。この打ち出しですか、うん、はいめっちゃ高くて速いケースもたまにありますがあの遠いチャンタやチートや国士を見て遅いケースがかなりあると思います。 ます。おサーフピン。どう打つのがいいんですかシャワー場に一枚。ワントイツ。まあ、泣かれたら対応できるんで、もうこのトーン切っちゃう手はありますね。ダブトンですね、はい、下茶の。まあ、この捨て牌の親に泣かれたらすごい大変ですが <laughs> ただ泣かれないことも多いので、うん、むしろこういうすごい遅い場合はね、うん、遅い場合に後で重ねられるのも嫌なんでこのぐらい整ってるともう泣かれてから考えるトン切っちゃいます今回は2巡目に役配のトン切っていきました手出しの運送これは <laughs> いよいよ遅そうな国士かちゃんたかチートイカってやつですね、うん まあ仕上がれば大きいですけどね、えー、あとの2人はね自然に自敗を切っていましたが今3ピンが手出しでした G ピン来ましたねここはまっすぐ行きますおこれは234の3色だったり678あたりも見てですか789 そうですねまあこれだけの結構すぐ進む手配だと思うので、うん、まっすぐ行きますお手出し数ピンお E ピンはポンの声ですよ親が E ピンをポンでこれはピンズの法律チち率ですねここで手出し者2枚切れの牌でした こうなると、まあ、銀図を絞っていけばいいので。うん、上茶の郷さん。はい。手出し数番。ただ、ドラそばの山荘をいつ切るか、絞りながらいくとち、切りたいチーピンが切れなくなってしまったんで。 <laughs> そうですね。次山荘を切るのか、それとも統一をほぐしていくのか。えー、どうなるんでしょうか。ちょっと次のつも次第で。初。 えていない自敗が来ましたね。これはさすがに初チーピン3ピンって切っていくのは3種類1つ以上泣かれそうな気がするんでここはもう3層切っちゃいますドラヒョここで切りましたそうですねこれ初ぐらいっていう人いるけど まっすぐ行くと本当3種類切らなきゃいけないっていうのが相当まずいところで。うん、ねうん、切りでなんちゃのなんちゃシャーチャの人はピンズあの地位をされる心配がないんで、うんうん、今のうちってピンズをいっぱい切ってくると思いますね。これは心配ですが、はい <laughs> 横にはならないですね、うん、これまで止めてたらさすがに <laughs> もうちょっとパンパンになりますね、うん、はいまあすでにこのピンズと自敗抱えてだいぶ引き気味にはなってるんで、うん、出だしパッソーあれパッソーですね <laughs> どう見えますかこれはピンズよりもトイトイかチャンタが見えてきますねさあここでリーチが入った ね3走ドラヒョウ切りリーチですあれ完全敗があんまりないですね <laughs> 思いのほかそうですね数ピンが現物で下茶がピンズだった場合は泣かれるかもしれませんがおあれさあ E1 もポン親が仕掛けてこれで2風呂 E ピンと E1 を仕掛けていますこれでトイトイかちゃんたか本老とかが見えてきたので、うん まあ、2品3数ン3ンあたりは切りやすいですね確かにそうですねヤンはもう通りましたリーチに対して親もねさらに仕掛けてますから、えー、こういうこう何ですか構図の時ってもうしっかり乗り切るあここでそうですね空中戦でそのまま決着となってしまいましたお リーチ浦さん8000は8300の大物手でしたね、はい、浦さんでしたさっき回ってくるまでにねあの E1 ポンがなければ、はい、あの数ピン一発消してって切ろうと思ってたんですけど、うんうん、あのこの手出しパーソーがちょっと怪しいもののピンズの法律の可能性はまだあるんでねそうですね一発消してもらう数ピン切りは考えてましたがその必要はなく終わっちゃいましたね <laughs> なるほど さどんなだったんですかね瞳孔瞳孔が見えてたんですねあ三色瞳孔渋い役ですよ新郎となるほど <laughs> 確かに手早良かったんですかあそうなのかあなるほど打つ肺がなくてなるほどねなるほどさあということで今回最後は決着の くだりは参加できませんでしたねそうですね、 <laughs> えー、はいさあまあなんか結局メンツもできずに <laughs> バラバラでしたが、うん、まあこのぐらいの間隔である程度トンぐらいは切っていくっていう感じですかね20枚のはい、うん、でもそのハンドラドラじゃない役配の判断の仕方も私的にはすごい勉強になりました そうですね基本的には自分の都合で切ります <laughs> でもしっかり周りのこと考えてましたよ小さん、えー、自己都合じゃなかったです <laughs> さあありがとうございます最後までご視聴いただき皆さんありがとうございました続いてのトーン4曲もぜひご覧くださいトーン4曲開始です皆さん手配を開けてくださいこうさんはシャーチャドラがローソーです さあこの手配勝がドイツドラが1枚ポツンとしている手ですもうパッと見2000点ですよね言うと思いましたはい掴めてきました久保さんが、はい、1000点かなひょっとすると2000かないなくなる可能性もあるそうですねドラのあの子ですねはい <laughs> なるほどでこの点差今、うん、現状ラス目で、ね、目で3着まで2000点、うん っていう状況なんですが、トン4曲なので、うん、あの、1000点でも詰めておく価値はあると思うんですよね。うん、どうせこのままラス目で、ラスで終わることってあまりないので、まあ、オーラスまでに徐々に稼いで、まあ、着順が上がってればいいかなと思うんで、このぐらいの点数状況とトン4曲なら、えー、難を仕掛けていって、 初初 <laughs> 押しかけて1000点か2000点で上がると思いますうんなるほどもうじゃあ今までの郷さんをまだまだ貫いていくってことですねそうですねはい白は場に1枚切れ白髪の2000点が見えてきました <laughs> 確かに <laughs> 私もなんか見えてきましたそのようにさあまだまだこの点差は気にせず 普段通りのバランスで郷さんは打っていくということです、ね、結構ラス目になるとただでさえ大ぶりな人がもっと大ぶりになって傷を広げていく姿をよく見るんですがなんかはい思い当たる節がありますあれ大ですか小ですかどうですかね <laughs> 多分多分どっちにもならないですけど <laughs> まあさすがにこれだと、うん、あの初をポンしたらリャンワン切りになりますよね そうですね。うん。で、白チ重ねたらウーアンを切っていくという感じです。うん、いや、G1 手出し。今回自敗がなかなか見えませんね。お、この G1 もつもぎりでしたね、今。ハーピン。 な手を進めているんですかね周りもあこれはつもぎりでしたな、そうですねうんつもぎりさて酸素もリャンワンもいらないんですがまあすそとう嘘に関してはドラで使いたいので、うん、酸素を切りますかねはいまあ、リャンワンでも白チュンでもそんな大差はないと思いますが、うんうん まあでもドラ、ね、まあドラがソ争なだけに3層っていう感じですね、うん、もうつもぎで続いてますねこんにちは。この今日は本当全然わからないのではい、全体的につもぎりが続いていますまあここにその 端っこつもぎってるだけの人の手配いくら考えてもしょうがないので、むしろこの手の計画を絶対間違えないようにしたいですね。まあ、でもまあたまたまこの手は簡単ですけど <laughs> 初もねあ感想でしたこれも切るとはい初泣いた時はリャンワンからですかそうですねそろそろ捨て牌2段目にも差し掛かって、うん、安全ブクブクにはしたくないので初泣いたらリャンワンですね、うん 角がね自分から3枚見えになりましたもう白の安全牌としての価値は上がりましたね、うん、品これでドラに予定通りねこれはウソチーから入りたいですね <laughs> ネックな、うん、これ初ポンよりもウソチーの方が 上がりには近づいて安全度は下がらないので、これはぜひ嘘をチーしたいです。 <laughs> ただし、初も泣きます。はい、四本切り。で、ここで嘘をチーするとなると、ピンズの三四四五の部分も二面ンツできそうなので、うん、ウーアンもあんまりな、いらなくなるかなと。はい あれチートイツが見えてきましたね。チートイツとクイタンと見えてきたので、まあ切るのはチュンかハクか。うん、2枚切れを残すか、それともションパイを残すか。うんこれはどちらの方がこれはどっちだろうなどっちもありですねまあ僕は結構安全パイ残してチュンからいっちゃうんですけどね、うん チュン泣かれました、ね、はい本が入りましたまあどうせ切る範囲なんでね、ね、まあ泣かれるにしても、リーチって言われる前に切っておきたいのもあるし、 <laughs> ええまあ、泣かれること自体はそんなに気にしないですね、うんうん、まだね初の姿を見せませんね、初出たらまあ泣くんですけど、うん、泣いた後のブクブクなのがちょっと嫌ですね。 本当ですよねでも泣きますよねでも泣きますね <laughs> はいチートイのいいシャンテンだったチートイですけどもうこれはじゃあチートイツのいいシャンテンでメンツテのリャンシャンテンでドラも浮いてるんでさすがにこれは僕もねめったにチートイツには決めないんですが、うんチートイツの方が早いと思うのでチートイツに決めますなかなか見れない郷さんも見れてるってことですか、えー、そうですね <laughs> えってなると判断は 判断は3品かウーピンか白白2枚切れ3品1枚切れ3品ウーピンあたりは自分で持っている分だけですね1枚切れというよりはむしろ安全度の高い牌で、うん、白が一番安全度高いですもんね、はいでまあドラは切らないとすると残りの2枚をどうするかですけども僕はこんなウーピンを残したくないんで一番危ないウーピンからいきます。 なるほどあこの時点ですでに親が天杯を入れていましたトンがあんこでしたねあぶとんあんこ、うん、これはどうしようもないですね まあ、さっきも親に打ちましたが、はい、これも4800点でした今回、えー、天敗サインは出てないし、うん、この捨て配はちょっと厳しいですね、うん、これは気にしないですねうんつもぎりも多かったのでもともと手はかなりまとまっていたそういうことですね形ですねまあ、こういう連続補充はもう一切気にしない方がいいです、うんまあ、僕は全曲のことあんまり覚えてないんで気にしないんですけど こしかも連続補充じゃなかった、ね、じゃないです1回に挟んでますけど、はいうん、でもなんかリセット早そうですもんね、はい、脳のはい今回は補充となってしまいました郷さんまあこれはチートイツに決めて、まあ、スピード間に合わないと思っての判断なんで、うん、まあ、この辺の先切り牌が当たるのは仕方ないと思いますね。うん、本当ですねこれはやむなしそして相手にドラがこうなくてよかったですね。そうですね。ダブトンアンコの手に。うん こういうねこともありますけれどもこれはまあ致し方ない気にしないですねはいでこのあ特にこのチートイツで、うん、ドラのど真ん中が浮いたチートイツのイシャンテンってあんまり良くないんですよ手として、うん、あの大きな町としても良くない灰が残っててまあ打点としてはそこそこですけどあのー、大して価値のない手だと思ってるんで実はドラ1枚のチートイツってすごい難しくて、うん とりあえず危険杯先切りして安全牌候補のヤンピンとヤンピンじゃない三ピンと白を残したという感じですうんすごく納得のいく手順でしたはいありがとうございますさあご視聴いただきありがとうございました次のトン4曲一本馬もぜひご覧ください